егер мен бір нәрсе болып кете тұрған болсам ойланбай эле коркпой эле турмушка чыгып ала бер макул сенден бир эле суранычым балага жакшы тарбия берип жакшы чоңойтчу э сураныч сенден эмне атасың коркпой эле ичир бүйтип жасап үйрөнүп калган ичпесең ичпей эле кой охиичимичим ох айгерим мен адам болбойт окшойм мен катуу ооруп атам ох мен сага акыркы сөзүмдү айтып коеюн айгерим ух бир сырды ачка чыгарып коеюн мен сенин курбу кызың менен жаман іш қылып қойдым әлі ошонусак айтып коеюн дедим эле эчтеке эмес алтын эчтеке эмес мен сени атайын ошон үчүн отравление кылбадым да саламатсызбы саламатчылык чоңуз мынау кечиресиз кішіде майрамдап алдым міне мынау мен жака кайсы жол барат менин үйүм жака ошоны көрсөтүп кое албайсызбы а билем ооба көрсөтүп қоя о сіз мен тааныйсызбы сиз қаяқтан билесиз мен қаяқта жашағанымды ей жағыңды басқа жермесіз дүрбө элдин баарына шеменде кылбай тамаша Эй! ой, әйгерім не не болды неге отырсың Эй, нұрбек мен саған айтқамай? ма туған күніме ешнәрсе алып бербейле ғой туған мешінер сен керегі жоқ уар олып қалба деп айтқам мен саған айтқамай? Ола-ола, ооба отқансың ола. сен бар анам, ұнтып қалдың ба мен туған күнімді мақты сен. Мақұл, мақ мақ мақұл, ертең. Некен, жаршат пікір? Че, нормально екен, а? Білбейді екен. Мен жөн айтты ғой деймін, жарашады, билбейм дейм жаным билбейм жарашабы жарашпайбы билбейт экенмин эмне билбейсиң жөн эле айтып койду сөз го Басы баасы бар бекен баасы эй баасы жок экен да а жазылбаптырбы анда билбейм алтын жарашабы жарашпайбы анда билбейм и дагы балыкка кетип атасыңбы эми бүгүн балык карабыз деп сүйлөшкөнбүз да эми барып келейин эми эми мен сага базар карабыз дебедим беле эмне кетип атасың эми базарга барып келе берчи өзүң эле эми мен өзүм бара албайм сен менен барышым керек бас айгериме бас бас бол дайыма эле ушинтип жүрөсүң сүйлөнбө бас I get him. I get him. Ау. Ой. Кече күні мен мол устараны жаңа эле алып келгем да. Өтпөй калып тур го, өтпөй калып тур. Эмне болду? Сен тийиштиң эмне болду? Эмне кылдың эле? Өтпөй калып тур О, вообще мокоп калып тур. Э? Мен кече паласта залып жатканда жакшы эле өтүп аткан, эмне мокоп калып турбу? Эмне? ой сенің шәкең нақты қай нике Нике, неке шәкең қай жақта түсіп қалып тұр әйгерім жоғалтып алып түсіп қалып тұр не қант түсіп қалады қолынан ей қантип қолдан шакей түсіп қалады әйгерім ұшының барына сен өзің күнәлісің ұқтың ғой неге себебі мен саған бір айдан бері қақшаймын шымың чөнтөгіңді тігіп қойып айырылып қалып тұр шыңым чөнтөгүн тийип қой түшүп калыптыр шыңым чөнтөгүнөн ой тием деп эле унутуп калам ушу кое турсаң а шыңым чөнтөгүнө эмне салып жүрөсүң аны эми элестет ушундай күн ысыкта дагы шакек тагынып жүрөсүң деп анан ысып ысып кетип чөтөгүнө салып коелу эмне ей нұрбек мақы жүрші қай жүнім? Эй, ей салонға барып керек болды қайра қайрылап бара береді екенсің ошо салонға э ей қарашы қашым өсіп кетті қашым тердіріп анан кирпигим жоқ қалды, кирпик кошуп туруп анан чашым кырктырып келет жок дегенде тажаттың го мә алдағы, ичинде акча бар Бір жолы тіліңді қырқтырып кырктырып бере турган акчаң жөнөлөрчү мына алынбай эле а баса айгерим башыңда кестире кел